xonimlar va janoblar, kutib oling marosim boshlovchilari Nodir shoh Alimovich va Oyxon Iforzoda. xonimlar va janoblar muhtaram mehmonlar bugungi oqshomni e'tirof etilganlari mana shu go'zal koshonada jam bo'lganlar barchalarga assalomu alaykum xush ko'rdik deyishga ijozat bergaysiz assalomu alaykum hurmatli xonimlar janoblar qadri baland mehmonlar va aziz mezbonlar assalomu alaykum bugungi oqshomni chinakamiga sog'inganlar ikki xonadonni dilga yaqin bo'lgan qadri baland insonlari xush kelibsiz qalinlaringizga hasanot deymiz muhtaram mehmonlar ayni fursat kechamizni chin ma'nodagi sababchilarni qarshilashga taraddud ko'rmoqdamiz orziqib kutmoqdamiz va barchamiz ko'p yillik to'y oqshomlariga yarashgan etiket yuzasidan aynan o'rnimizdan tik turgan holda yoshlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'rsak demak azizlar ijozatingiz bilan o'rningizdan tik turganingiz holda guldiros va bardavom qarsaklar sadosi ostida oqshom qahramonlari qiroli hamda qirolichasi kelin va kuyovni birgalashib qarshi olamiz kutib oling islomjon hamda irodaxon qarsaklaringiz tasannolar qanday go'zal an'anayu urf odati bor o'zbekning go'zal oqshomlari bor go'zal mehmonlari bor boringizga shukr aytsizlar yana bir bor barchangizga assalomu alaykum deyish barobarida kechamizni bosh qahramonlarga ham xush ko'rdik to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz islomjon irodaxon biringizga kuyovlik biringizga esa kelinlik maqomi muborak bo'lsin deymiz eng go'zal tuyg'ularni eng go'zal dil izhorlarini siz tomonga qanot qoqtirar ekanmiz bugungi bir biringizga bergan vafoyingizga bir umr vafoli bo'lganingiz holda albatta eng baxtiyor insonlar qatorida yashashingizni chin yurakdan sog'inib qolamiz azizlar va uzoq va yaqindan tashrif buyurgan barcha kish aqrabolarga bugungi oqshom takror xayrli bo'lsin deymiz uchrashuvimiz boisi qanchalar go'zal bir qarang muhtaram mehmon aynan biz munosib bo'ldik mana shu dargohda yig'ilishlikka yaratgan o'zining go'zal rag'batlari ila bizga umr berdi bugungi diydorni berdi baxt berdi to'y egalariga mana shunday go'zal oqshomlar nasib etdi to'ylar muborak bo'lsin deymiz muhtaram mehmonlar va o'zimizning jamoamiz nomidan to'y egalariga yana bir bora tabriklarimizni aytmoqchimiz yoqubovlar oilasi komilovlar oilasiga to'ylar muborak bo'lsin bir tomonga kuyov bir tomonga kelin yangi qudalar qutlug' bo'lsin go'zal rishtalar albatta bardavom bo'lishiga biz chin yurakdan tilakdoshimiz azizlar va har bir ishni ibtidosi intihosi bor deganlardek to'y egalarini ruxsat kalomlari bilan bugungi oqshomga avval yasashlikka biz tayyormiz shunday emasmi ayni shunday qolaversa begumon ayta olamiz ziyolilar qurshovida o'tayotgan ushbu oqshom ayni shunday go'zal assalomu alaykum to'ylar muborak davra boshi qanday go'zal an'analarimiz bor xush ko'rdik deydi mehmon xush ko'rdik deydi mezbon har birimizga bugungi oqshomda o'zgacha e'tibor qaratilyapti va ishongim keladi biz ham o'z e'tiborimizni darig' tutmaymiz ayni fursat muhtaram mehmonlar kechamizni rasmiy ravishda ochiq deya e'lon qilmoqchimiz va albatta sizni qarsaklaringiz ayni fursat o'rinli bo'ladi ehtimol dovushimiz ana shu ikki stoldan narisiga eshitilmayotgan bo'lishi mumkin lekin balandroq qilib qaytarganimdan so'ng qiyin bo'ladi muhtaram mehmon begona tutmang mehringizni zero bizga aytilgan mehribon bo'ling mehribon bo'ling bir birovingizga e'tiborli bo'ling va bugungi oqshom qahramonlariga juda ham go'zal oqshomni birgalikda hadya etaylik haqiqat azizlar to'y avvalida yoshlarimizni yuqori saviya ila qarshi oldingiz bu uchun har biringizga to'y egalari nomidan alohida alohida tashakkurimizni izhor etamiz va ishonamiz bugungi oqshom har birimiz o'z zimmamizga yuklatilgan mas'uliyatni albatta yuqori darajada bajara olamiz va azizlar sizga ayni damda yoqimli ishtaha tilaganimiz holda oqshomning badiiy qismiga sizning e'tiboringizni qaratar ekanmiz bir guruh iqtidorli xonandalar sozandalar va raqqosa qizlardan tashkil topgan ijodiy jamoa qalb eshiklaringizni kalitsiz ochishga shay ekanliklarini sizga ma'lum qilmoqchimiz zamonaviy estrada o'zining yorqin vakillari bilan har birimizga sevilib kelmoqda va ushbu estradada o'z uslubini yo'qotmagan o'z uslubiga sodiq qolgan va yuqori estetik zavq ila tomoshabinni hurmat qilgan jamoa bugun sahnamizda ma'lum va mashhur sharq guruhi barcha barchangizga to'ylar muborak bo'lsin biz boshlaymiz to'y egalari va tashkilotchilari sizday muazzam mehmonu mezbonlarni ko'nglingiz chog' o'tishi maqsadida judayam ko'plab sa'y harakatlar qilishgani haqida sizga ma'lum qilmoqchimiz men o'zi odatda yaqin orada ro'y berishi mumkin bo'lgan e, holatlar kinolar roliklar haqida ko'p oldindan xabar berib o'rganganman meni soham shunga taqozo qiladi lekin bugungi oqshomni ssenariysini bo'lak bo'lak qilib mavridi yetganda aytishga qaror qildik muhtaram mehmonlar ayni fursat sahnamizda kechamizni ilk yulduzli mehmoni qad rostlashga tayyor turibdilar ularga e'tirof berishga hojat yo'q zero bugungi kunda ular o'z san'atlarini millionlab muxlislarga oshno qildilar sahnada imron kutib oling biz hozir navbatdagi tuhfa qanday bo'lsa ekan deb ko'p va xo'p o'ylanyapmiz chunki yuqorida va'da berganimiz kabi tashkilotchilar to'y egalari judayam ko'plab sa'y harakatlar qilishgan va ushbu sa'y harakatlarning samarasini asta sekinlik bilan albatta ko'rasizlar his qilasizlar degan umiddamiz bundan tashqari esa raqsinkor onlar ochiq deb e'lon qilingan shunday ekan bemalol agar energetik balansingizni maksimal darajada rostlab ulgurgan bo'lsangiz diqqat faqat e'tiboringizni ulkan raqs maydonchasiga qaratishingizni sizdan lutfan iltimos qilmoqchimiz albatta muhtaram mehmonlar qolaversa biroz kechikib chiqayotganimni boisi bor u go'zal albatta biz bugun mana shu to'yda badiiy mezbonlik qilmoqdamiz va tashrif buyurayotgan yulduzli mehmonlarimizga xush ko'rdik ayni fursat sizlarni ko'rib mehmonlarimiz shod bo'lishsa kerak deya ularni chiroyli kutib olyapmiz shu bois biroz ushlanib chiqmoqdamiz bu sahnamizga hozir ham siz judayam sog'ingan sevgan ijodkor shohruxxon sahnamizda chiroyli qarsaklaringiz bilan qarshi oling kattakon rahmat azizlar judayam go'zal yondashuv bo'lyapti e'tirofli e'tiborli qarsak chalayotgan mehmonlarga esa alohida rahmat deymiz mayli xirom aylayotgan bo'lmang lekin baribir qarsakni qoyillatyapsiz siz uchun maxsus tuhfamiz bor aziz opajonlar menimcha ayniqsa sizlarga juda ham yoqsa kerak deb o'ylayman navbatdagi ijodkorimiz nima dedingiz nodir shoh nazarimda haliga mayin hayqiriqlar orasida sozandalarni ko'rib hozir kim kelishni anglab yetganlar ham talay bo'lsa kerak zero ana shu jamoaning sozandalari ham o'zgacha yulduzli bo'lishgan ular o'zgacha chiqishlar bilan har doim mana shu sahnani badiiylashtirib jo'shqinlashtirib turadi va ishongimiz keladi muhtaram mehmon yuqoridagi hazil va kesatiqlarni yurakka yaqin olmasdan haqiqatdan mana shu oqshomda go'zal xiromlar yaratib go'zal badiiy kechani yoshlarimizga va to'y egalariga hadya eta olamiz demak azizlar biz mamnuniyat ila taklif etishimiz mumkin bo'lgan ijodkor kim ekanligi haqida albatta siz anglab yetgandirsiz qarshi oling o'zbekiston xalq artisti yulduzxonim usmonova siz uchun o'ylaydilar yulduzxonim usmonova ishtirokidagi go'zal chiqishlarga guvohlik qildik azizlar va guvohi bo'lyapmiz hozir estradamizda sozandalar almashuviga bu bejizga emas gap shundaki navbatdagi sizni didingizga qalbingizga va albatta musiqiy didingizga judayam yoqishi shubhasiz bo'lgan navbatdagi ijodkor ijodkor ham tashrif buyurganlar bu ijodkorni ijodlarini sog'inganlari judayam ko'p albatta lekin oxirgi yillarda barcha barchamizni yangi yangi hitlar bilan albatta quvontiryaptilar bundan biz bag'oyatda mamnunmiz ijodkorlar almashinuvini hozir guvohi bo'lyapmiz jonli ijroni judayam xush ko'ruvchi professional ijodkor ahamiyat berayotgan bo'lsangiz qaysidir ma'noda yulduzlar yog'dusi bo'lyapti azizlar va va va men keldim ulgurmadim <laughs> assalomu alaykum haqiqatda bugun biroz erkalik qilayotgan bo'lsak noto'g'ri tushunmang bugun haqiqatdan judayam bir hissiyotlarga boy oqshom bu gapni har to'yda aytmaymiz judayam samimiylik qurshovida o'tyapti nazarimda bu narsani pulga sotib olib bo'lmaydi katta to'y qilasan ming kishi chaqirasan lekin buyurmasa bo'lmaydi buyuribdiki shukur qilamiz bugun go'zal insonlar bilan baham ko'ryapmiz ushbu go'zal oqshomni va albatta katta san'atkorlar bilan mana shu sahnani ham baham ko'rmoqdamiz haqiqatdan azizlar to'y egalari o'zlarini juda ham dilga yaqin bo'lgan barcha qavm qarindoshlari yaqinlari yori birodarlari uchun eng yaxshisini ilinganlar buni tashrif berayotgan ijodkorlardan ham sezishimiz mumkin navbatdagi ijodkorimiz kirib kelyaptilar nodirshoh bemalol e'lon qilishingiz mumkin ko'p gapirsam ham bo'laveradi badiylik yetadi siz ham zo'rsiz layk sizga mirzo bo'lsin farosatli yigitlarimiz ko'p ko'z tegmasin oxirgi yarim yil demaymanu to'rt oydan beri beto'xtov eshitayotgan qo'shig'imni yaratgan ijodkor keldi ozoda nursaidova kutib oling qarsaklar bilan bizga tushayotgan aka ukalarimizdan uzr so'rab turamiz tez orada davom ettiramiz lekin ayni fursat bugungi go'zal kunni erta tongidan suratga olingan go'zal kuyov navkarlar deysizmi balki orasida bugungi oqshomni qaysidir epizodlari aks etgan kun tafsiloti videosi tezkor ravishda montaj qilinib bizni e'tiborimizga havola etishga tayyor shuning uchun barchangizni e'tiboringizni mana shu monitorga qaratishga taklif qilamiz marhamat tomosha qiling sizlarni to'yinglar zo'r ekan bu yoq qarsak chalsa yo yoq indamay turar ekan bu yoqdan hayqirib eshitib yo voshqa qimillagan yo'q birgalashib chiroyli qarsak qilaylik e'tirof qilishga arzigulik oqshom bo'lyapti azizlar nazarimda bu bilan hech kim inkor qilmasa kerak qolaversa bugungi oqshomda bizni qadrdonlarimiz juda ko'p akalarimiz ukalarimiz mana o'sha yerda jo'r bo'lib raqs deysizmi xirom deysizmi qo'shiq deysizmi juda ham chiroyli oqshom bo'lyapti va ayni fursat mana shu oqshomga yetib kelgan o'z xizmatlarini ado qilib mana shu xonadonni egalariga begona bo'lmagan inson qaysidir ma'noda bugungi oqshomga mezbonlik qilayotgan ijodkorimiz o'zbek Ulug'bek xalqining suyukli xonandasi abdulla qurbonov janoblari ham shu yerdalar ularni mikrofon qarshisiga mana shu sahnaga taklif etmoqchimiz qarsaklar bilan kutib olamiz marhamat ijozat qilsangiz to'y egalarini qarorlari ila bugungi oqshomdan mana shu dargohdagi qismiga nihoya yasash fursatlari keldi va go'zal duolar uchun sahnamizga Bahrom dodamizni taklif etmoqchimiz. Ular aytadigan chiroyli tabrik so'zlari, aytiladigan duolar bugungi oqshom badiiy qismga nihoya yasaydi. Afsus qolgan gap qisqa muhtaram mehmon. Yana ko'rishguncha deymiz va ishongimiz keladi yaratgan bizni diydorimizni yana go'zal qiladi. Barchamiz eson-omon, shod, xurram ana o'sha didorlarga munosib bo'lamiz. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling muhtaram xonimlar va janoblar